بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین دنیا میں جتنے بھی عجوبے ظاہر ہوئے ان کو انسان نے اپنے فن اور کاریگری کے باعث اس شے کو عجوبہ بنایا ان عجوبوں میں کئی عجوبے ایسے ہیں جن کو بنانے میں نہ جانے کتنے سال گزر گئے اور آج بھی یہ عجوبے انسان کی توجہ کا مرکز ہیں ان میں سے ایک ایسا عجوبہ ہے جس کو بنانے میں صدیاں گزر گئیں اور اس عجوبے سے بچہ بچہ واقف ہے یہ عجوبہ کوئی اور نہیں بلکہ عظیم دیواریں چین ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے دوستوں یہ دیواریں چین جو چین کے نو صوبوں سے گزر رہی ہے یہ دیوار تقریباً چھ چینی شاہی خاندانوں نے آٹھ لاکھ مزدوروں کی مدد سے تعمیر کروائی اور یہ بات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس دیوار کو مکمل ہونے میں دو ہزار سال کا عرصہ لگا اگر اس شاہکار جبے کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بنٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی لیکن اسی عرصے میں ایک چنگ نامی خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا اور اس حکومت نے چین کی تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی چینی سلطنت کی بنیاد رکھی چنگ حکومت کے شہنشاہ چنگ شی وانگ نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار تعمیر کروانے کا منصوبہ بنایا دوستوں چنگ یو اور یونگ ریاست کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر میٹر تھی اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کا رقبہ مزید بڑھایا جاتا رہا لیکن اس دیوار کا زیادہ تر حصہ چودہویں سے سولہویں صدی عیسوی میں ننگ حکومت کے دور میں تعمیر ہوا ایک اندازے کے مطابق بنگ شہنشاہوں نے تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کروائی اس طرح اس دیوار کا کل رقبہ دو ہزار سالوں میں مکمل ہوا ناظرین چونکہ یہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے تو تقریباً دو ہزار اکیس کے ایک سروے کے مطابق یہ دریافت کیا گیا کہ اس دیوار کی لمبائی تقریباً اکیس ہزار ایک سو چھیانوے کلومیٹر ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر اتنی لمبی دیوار کو تعمیر کروانے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی دوستوں چین کے شمال میں قدیم منگولوں کا ملک منگولیا آباد ہے زمانے قدیم میں منگول خانہ بدوش اکثر چین میں حملہ کرتے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے چونکہ چنگیز خان کی فوج دیوار چین کو مسمار کر کے چین کے سرحدی علاقوں میں داخل ہوئی تھی یہ چودہ صدیوں میں پہلی مرتبہ ہوا جب منگولوں نے اتنی بڑی آبادی پر آ کر حملہ کر کے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی منگ خاندان نے تیرہ سو اڑسٹھ میں منگولوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کی مضبوطی سے حفاظت کی اس خاندان نے اس عظیم دیوار میں واچ ٹاور بھی بنوائے تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے مرخین کے مطابق اس دیوار میں تقریباً پچیس ہزار واچ ٹاورز بنوائے گئے تھے دوستوں جب بھی کبھی منگول حملہ کرتے تو ان پچیس ہزار ٹاورز پر آگ لگا دی جاتی تاکہ دشمن کے حملے کے بارے میں چینی فوج کو آگاہ کیا جا سکے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹاور سے ایک دن میں تقریباً جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اس دیوار کو آٹھ لاکھ لوگوں کی مدد سے بنایا گیا ہے جس میں تین لاکھ فوجی جبکہ پانچ لاکھ شہری شامل ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے پتھروں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دیوار میں تین ارب ستاسی کروڑ اینٹیں استعمال ہوئی ہیں دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ اس ہاتھ سے چلنے والی ایک پہیے کی گاڑی کو اسی دور میں دیوار چین تعمیر کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا اس دیوار کی کئی مقامات پر لمبائی پچیس فٹ جبکہ کئی مقامات پر اس کی لمبائی پچاس فٹ ہے جبکہ چڑھائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کئی مقامات پر پندرہ جبکہ کئی مقامات پر یہ چڑھائی تیس فٹ تک پہنچ جاتی ہے جبکہ آج کے اندازے کے مطابق اس دیوار پر کل لاگت پچانوے ارب ڈالر آئی ہے ناظرین چنگ شی وانگ ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس نے چینی شہریوں کی خدمات اس دیوار کو بنوانے کے لیے جبرن لی اور اس نے تمام علوم کی کتابیں نظر آتش کروا دی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو تعمیر کروانے کے سلسلے میں چار لاکھ شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اسی لیے اس دیوار کو دنیا کا طویل ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس دیوار کو خلا میں دو سو پچاس سے تین سو کلومیٹر کی اونچائی سے انسانی آنکھ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی ہیں لیکن اس بات کی دلیل ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی اگرچہ کچھ انسانی ہڈیاں ضرور برآمد ہوئی ہیں لیکن یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی بتائی جاتی ہیں جنہوں نے اس دیوار کی تعمیر میں اپنی محنت لگائی دوستو اس دیوار کے حوالے سے ایک اور کہانی مینگ نامی لڑکی کی بڑی مشہور و معروف ہے جس میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ مینگ اس دیوار کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کے لیے پانی لینے گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور مینگ اس دکھ میں اتنا روئی کہ اس کے آنسوں سے دیوار کا ایک حصہ ڈھہ گیا ناظرین ایک حیرت تنگیز معلومات آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دیوار چین کے مشرقی صوبے ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغربی صوبے جیگوان تک جاتی ہے ناظرین جیگوان کے مقام پر ایک قدیم درہ بھی موجود ہے یہ درہ منگ خاندان نے تعمیر کروایا اس درہ کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے اس چینی انجینئر نے ایک اندازہ لگایا کہ اس درہ جیگوان کی تعمیر کے لیے نو ہزار نو سو ننانوے اینٹیں درکار ہوں گی حکام نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ اگر ایک اینٹ بھی حساب میں غلط نکلی تو تمام مزدوروں کو تین سال قید با مشقت ہوگی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچی رہ گئی کام نے جب اس سے پوچھا تو اس انجینئر نے بڑی مہارت سے بتایا کہ یہ اینٹ یہاں کوئی دیوتا رکھ گیا ہے اگر اس اینٹ کو ہاتھ لگایا گیا تو ساری دیوار گر جائے گی اور اس دن سے آج تک اس اینٹ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ناظرین اس کے علاوہ اس دیوار پر انیس سو اٹھتیس میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی لڑی جا چکی ہے جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار بھی کہا جاتا ہے جس سے اس دیوار کو کافی نقصان ہوا اور بیسویں صدی عیسوی میں اس دیوار کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا اور سالانہ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے ایک کروڑ دس لاکھ سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان